Dobrý den, moje jméno je Boleslav, já jsem cestoval z Plzně, České republiky. Eh, jel jsem nejdříve do Kijeva, potom do Oděsy a nakonec jsem skončil v Charkově, kde eh, jsem u firmy Litní kvartýry eh, si zamluvil pokoj Historical Apartment, Eh, to je velký apartment v centru města a byl jsem tam po celou dobu velmi spokojen. Děkuji.